Смотри, какая палочка нашла. <gasps> Она волшебная! Принцесски, я в магазин, скоро буду. Окей, мама, пока. Ка. Ты не мама мама, разыграем. Дай. Давай маму на паузу поставим. Да. А давай съездим за мороженое. Bukan. Ben. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Nasıl olacak? нужно уже маму разморозить. А я что, еще не въехала? Нет, мамочка. Пока-пока, мама.